Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzun konusu DPF tıkanıklığı. DPF neden tıkanır? DPF'in diğer adı partikül tutucu. Ne işe yarar onu bir bahsedelim. Şimdi çevreyi korumak amacıyla partikül tutucu kullanılır. Yakıttan oluşan zehirli gazların dışarıya salınmasını minimum düzeyde e, daha çevreci olarak salınmanı sağlamak için partikül tutucu kullanılır. Bu partikül tutucu yani DPF neden tıkanır? DPF içerisinde yani partikül tutucunun içerisinde biriken e, soba kalın e, soba borularında kurum oluşuyor. Aynı o şekilde kurumlar oluşuyor. O kurumları temizleyemediği zaman sistem bu şekilde DPF tıkanıklığı veriyor. Bunun nedeni başta kaçak mazot veya kalitesiz mazot. Mazotun içerisinde işte yağ kaçtırılara kullanılan mazot. Yani genel olarak mazotun kalitesinin düşürülmesi veya kalitesiz mazot kullanılması buna başlıca sebepleridir. Diğer bir sebep uzun yol yapan araçlarda kolay kolay DPF tıkanıklığı olmaz. Çünkü içerisindeki kurumu dışarıya atabiliyor uzun yolda. Daha çok sürekli trafikte kalan araçlarda DPF tıkanıklığı meydana gelir. Onlar da daha sık meydana gelir. Onlar ne yapmalı? Onlar da 4 ayda bir bir uzun yola çıkmalılar. Yani biraz basmalılar o pisliği atabilmek için. Öyle bir imkanları yoksa belirli aralıklarda mesela bir ayda bir, iki ayda bir mesela üçüncü viteste bir 20-30 kilometre o şekilde seyir etmeleri lazım ki içerisindeki kurumu atabilsin. Ya yeni sistem araçlar zaten tıkanıklığa yaklaştığı zaman zaten direkt uyarı veriyor. Eski sistemleri de siz rutin olarak ayda bir veya iki ayda bir o şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız sürece DPF'iniz kolay kolay tıkanmaz. Tıkandığı zaman da temizletmeniz gerekti. Temizletme işlemleri zaten servislerde veya egzozcularda yaptırılabilir. Videoyu yararlı bulduysanız beğende bulunmayı unutmayalım. Yeni videoların takibi içinde abone olmayı unutmayalım. Bu videomuz farklı bir açıdan gerçekleşti. Bu araçta da zaten DPF temizliği yapıldı. Yol testine çıktık. Herhangi bir arıza oluşturacak mı diye. Şu ana kadar gayet iyi. Başarılı bir temizlik olmuş. Yeni videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler.